Matiang'i hana cha kutuambia. He must step aside. Matiang'i utachukua vipi ama GSU itakuwaje katika nyumba ya watu wanaendesha biashara za magendo, biashara haramu, biashara ambazo hatuzielewi hatu na bado tumeona GSU wale kugadi ile nyumba ya wale wanaofanya biashara moti yangu utatuambia nini ni kitu gani ambacho hujui na kama hujui hufai kuwa cs wa, wa internal security lazima uende tupate mtu mwadilifu na wewe pia uchunguzwe huwezi kutuambia hakuna lolote ambayo unalijua matiangi sisi kama wabunge kwanza komiti ya security itabidi Samon Matiangi akuje mbele ya komitii aje ajieleze na tuone ya kwamba ukweli umejulikana. Matiangi, hapo sisi hatuwezi kukubaliana na wewe. Lazima utuambie ni nini unajua kuhusu biashara ama scam ya gold ambayo umetuharibia jina, manake majina mazito hapo ndani yametajwa na wewe uko hapo ndani, lazima utuambie.